Abang Iwan yaitu Arnawan Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya. Oke, saya sudah penasaran istilahnya kenapa Abang Iwan ini sampai kultur shock gitu. Apa yang dilakukan oleh warga Malaysia ataupun masyarakat Malaysia, orang-orang Malaysia di sana ketika selepas makan atau di restoran atau di mana nggak ngerti juga ya kan. So, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke. Okay. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Nasi kambing bakar. Okay, cicak air asam eh, terbaik. Oh. Review makanan ya nasi kambing bakar cicak air asam terbaik. Ini kawasan dekat eh, Kota Damansara. Eh, oh, Damansara. Berhadapan dengan Masjid Kota Damansara. korang boleh wish nanti akan jumpalah alamat ni. dia dekat-dekat ah. daripada Masjid Eh, Kota Damansara sebelah tepi tu memang ada kedai dia lah. Mana tahu okay. puan-puan tuan-tuan uh, mana tahu tuan-tuan lalu dekat sini singgah sini boleh makan lah memang saya pun nak uh, baru nak review uh, mm-hmm. tengok macam okay. ramai sangat ada apa ni kan depan ni kan saya first time sebab saya pindah kawasan Kota Damansara. Okey. Ah, okay. Apa-apa jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya bersemangat membuat video-video terbaru. Betul, Jom betul. ikut saya makan di kedai nasi. Okey. Okey, kita kena beratur. Uh, kalau oh, kita beratur sini, guys. Kita kena beratur. Uh, oh, ambil sendirilah ni. Di sini ada berbagai pilihan ya. Nasi biryani ada. Oh. Uh, kambing oh, biryani sedanya. pun ada. Ayam kurma pun ada. Ayam daging kurma. masak hitam pun ada. Macam-macam lah. Uh, di sini kalau kita nak makan, tambah nasi pun boleh ya. Tambah nasi. Ah. Ha, tambah nasi pun boleh sebab nasi dia sedap. Okey, jom kita makan. Oh my god. Okey, hari ini saya ambil Allah. nasi biryani uh, dengan ayam masak merah. Ha, uh, tu dia. <laughs> ayam asam. <laughs> Famous dekat sini eh makanan korang uh, tuan-tuan puan bolehlah main sini kalau singgah dekat Masjid Kota Damansara ya Allah. berhadapan depan depan depan dia. Kalau saya tengok memang sedap sangat lah guys Nak sangat lah saya ni untuk oh, Alhamdulillah Makan sedia, nasi sedia, biryani lah Tengok depan-depan saya pun Kita makan sama-sama Saya dah lama ah, juga tak makan tak kenal, Tapi saya sekali satu meja kan Okay Ui sedap Nasi dia Nasi dia pecah-pecah guys Hmm Sedap uh. je kan Segan lah pula nak tengok muka <laughs> Sebab malu kan ada orang saya rasa macam ni je lah <laughs> Okay Ayat Belum asam dia sedap kan? Ayat asam dia ha, Nasi berani dia pun sedap ya Nasi dia pun pecah-pecah yang asing-asing ya Satu-satu dia comel tempat kedai dia ha, kedai Asli dia guys jadi kat Korang hmm, boleh lah main sini singgah ha, Mana tahu ha, Tahu tempat alam ni dekat Masjid Kota Damansara Kan, uh, sedap, nasi dia sedap Ayat asam dia ni bersedar Satu menu ni dia harga dia bagi RM12 ya Oh murah Ayam masa merah dengan hmm, apa ayam asam Lepas tu saya ambil keropok sikit Lepas tu saya ambil nasi ha, Ini saya hari Jumat lunch Makan tengah hari Ayat, ayat dia pre ya Ayat ah. sirap pre hmm, kita oh, boleh ada, ambil ada, ayat dapat sirap air 12 di dia, ya. dia ada tempat inilah Ah, tempat air dekat depan tu My dah God. ada ah. syed-syed dia orang sediakan air sirap. Auto habis sini ni ngajak ha, ngajak lah, isteri dia, buat lah, makan nasi biryani ya. Lah. Datang sini kan. Uh, datang sini datang sini makan. Memang nasi dia sedap. Hmm, tanpa tu, ada ikan bakar pun ada. Kambing Woo. bakar pun ada. Macam-macam ada. Uh, apa? Ayam masak merah, daging Masa hitam, kambing. Ah, daging masa oh, hitam tu macam lah mana? Ni. Alhamdulillah, hari ni makanan lah eh. sedap guys. Ah. Alhamdulillah. Bolehlah. Datang Maisy ni jemput makan tau. Jemput Maisy di makan. Memang rasa dia terbaik. Hmm. Hei, eh, ramai ayam lah semua sedap. Lah. orang orang ambil tu. Dia. Sebab ayam dia besar guys. <laughs> Okey guys, Alhamdulillah memang sedap hari ni saya makan. Kita tengok apa yang terjadi selepas ni. Okey. okay. Okay guys, macam ni lah suasananya ya. Saya yang sangat uh, respect dengan orang Malaysia. Lepas makan, diorang letak sendiri tau. Uh, ini oh, yang saya, saya kira pekerja bukan, tadi tu. uh, lagi satu makanan dia sedap. Lagi satu customer tu, dia oh, letak oh, sendiri tau pinggan. Lah, sampah buang ini sampah macam tu. Tau. Bukan kita free, tapi kita orang Malaysia ni ya. Dia macam macam mana tau. Dah terbiasa dah rendah hati macam mana tak kalau kita makan macam ni siapa yang nak kan siapa orang tak nak lah makan lepas makan kena kemas sendiri tapi tadi tu ada kita tengok okay. saya banyak uh, apa ya uh, belajar daripada war, uh, warga Malaysia ni rendah hati makan kemas sendiri lepas tu diorang ni apa Eh, apa namanya tidak apa ya tak tahu lah memang rasa disiplin tu memang luar biasa hmm. sekali orang Malaysia ni. Okay, okay, Lepas tu okay. satu uh, ada acara kenduri kadang-kadang kan. Itu hari pun saya pernah buat video juga dekat KL Central. Ha. Uh, eh, diorang pun kemas sendiri. ini nampak buktinya ya. Oh iya. Bukan saya mereka mereka cerita atau macam mana. Ini Aha. menandakan contoh yang baik warga Malaysia betul ini. Patut si, dijadikan betul contoh karena apa? Kalau awal lah semua yang makan kedai. Nak tak kemas-kemas macam tu Mana ada orang nak Sebab kita dah bayar kan ah, Memudahkan ha, macam kan, Memudahkan Orang Malaysia ni Betul uh, Macam tu lah sifat dia orang ya uh, Kita kena Kena belajar macam ni Sifat dari yang macam ni kan uh, Itu yang membuat betul, negara betul, betul. kita membangun Dan menjadikan contoh tauladan uh, Kepada negara-negara lain Nampak tu Dia orang kemas sendiri guys hmm. Dia orang kemas sendiri Lepas makan Bayar kita makan Saya pun ikut jugalah tiru jugalah benda ni kan betul benda betul kita jugalah kan ha. lepas makan Mereka kita kebaikan sendiri, macam betul lah ha. kan ha, nampak tu ha. belanga ada situ belum basuh lagi kan ha. Memang seronok lah nampak tu Dia orang letak sendiri tau ha, Ini ini saya Jadi, bukan nak Jadi uh, apa namanya Beres-beres lah guys kan. Setelah makan tu diberesin gitu kan Benda ni benda yang baik Patut kita tiru Betul ha, Kan sih. gitu kan bukan saya cakap jadi meja tetap lah bersih benda orang yang setelah kita, kita itu enak gitu guys benda benar. yang positif benda yang baik uh, ada netizen cakap Iwan janganlah awak cakap uh, bahasa Melayu lepas tu macam mana saya tak cakap bahasa Melayu kan betul tak penonton saya pun semua orang Malaysia ha, Aha, jadi saya betul. kena cakap orang Malaysia lah kan ha, nampak saya tambah ayat lagi dah agak dah. <laughs> Ha, ada yang netizen cakap Iwan tak payahlah puji-puji Malaysia Tak payahlah ha, Nanti buat pergaduan Buat apa benda bergaduh kan Benda yang baik buat apa Kadang-kadang saya tak faham lah netizen-netizen ni ha, Benda macam ni pun dipertikaikan kan? Benda yang baik kita war-warkan lah ha, Benda Betul si. Kita ada komunikasi yang Apa telekomunikasi yang baik kita kan harus war-warkan benda ini kan benda Aha, yang ah, baik. Jadi jadi yang di share itu kebaikan-kebaikan, bukan kayak yang sebelah sana gitu kan. Yang di share itu bukan kebaikannya, tapi mengeluarkan agar supaya bergaduh. Eh, macam mana netizen yang budiman? Ah, bukan ah. saya. Nah. Otak uh, letak kat mana kan? Bukan kan? Kadang-kadang saya tak faham netizen-netizen ni. yang kebaikan macam... Uh, kita... Macam kejap-kejap saya pause lagi. Macam contoh baik lah untuk kita semua ni. Ha, bukan hanya untuk orang Indonesia ataupun orang-orang mana-mana kan? Semua yang tengok video ini, orang mana pun... Nah, di channel Abang Iwan ni takkanlah semua orang Malaysia. Takkan semua orang Indonesia yang tengok. Pastilah ada orang Singapura, Brunei, Thailand. Semua... Ha, yang faham dengan bahasa Melayu, yang faham dengan bahasa Indonesia, itu juga pasti akan menonton. Dan ketika mendapatkan istilahnya suatu hal yang baik, kita tiru. Bukan niatnya untuk bergaduh-gaduh kan. Eh, buat benda baik sana, buat benda tak baik. Ha, saya ikut juga apa macam tu bang. <laughs> Okey, saya tetap bersemangat saja uh, membuat video-video seperti ini uh, tanpa itu, Saya akan bersemangat terus membuat video-video yang menebarkan kebaikan. Karena apa? Betul. Video saya ni selalu positif. Saya tak Betul. pernah uh, membuat video-video yang negatif ya. Uh, InsyaAllah uh, saya membuat konten ni bermanfaat buat orang lain dan menjadikan contoh tauladan kepada betul, uh, betul, uh, negara-negara lainnya. Nanti saya akan uh, bagi tahulah saya daripada negara saya nanti saya balik kampung di Malaysia macam ni, orang Malaysia macam ni. Jadi kan benda baik kita harus war-warkan nanti betul, betul. kita balik kampung nanti Supaya kita orang cerita tidak dengan mak ayah kita kan? cerita dengan saudara mara kita cerita betul tak? Betul. Karena apa? Benda yang baik, benda yang baik kita harus cerita betul tak? Ha. Betul, betul sekali. Nampak tu benda yang baik kita harus cerita. Ha, nampak guys? Ha. Semua macam tu makan kemas sendiri, ha, kan? Ha, letak sendiri. Hmm, ada yang tak kemas tu, ada yang tak kemas tu. Lah, ya. Saya pun saya <laughs> juga. Ada satu tak kemas tu. Juga. Ha. Jadi benda yang baik kita kena tiru nak kan betul tak? Bukan betul kita nak, betul ha, sekali. Uh, apa? Bukan kita nak mengata kan macam ni macam ni tak je. Benda yang baik kita harus warwarkan, betul tak? Betul. Uh, macam ni lah suasana di kedai ni ya. Saya pun macam teruja lah dekat kedai ni kan. Uh, seperti ini suasana makan di restoran Malaysia lepas makan letak sendiri letak cawan sendiri basuh tangan sendiri <laughs> betul lah <laughs> gurau je Okay, terima kasih ya eh, kepada korang yang sudah support Masya channel Allah. saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan-puan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okay. Alhamdulillah nasi saya pun dah habis dah. Nasi pun dah habis dah. Nasi pun dah habis dah. Okay, terima kasih. Memang sedap. Kepada korang yang sudah support channel saya. Okey, next video kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Mohsin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, dan selesai videonya saya telah tadi sharing uh, video daripada Bang Iwan ya pasal kebaikan-kebaikan. Sebenarnya kalau kita tengok konten Abang Iwan semua kita tengok istilahnya beliau hanya share istilahnya kebaikan-kebaikan dan itu agar kita yang menonton juga terikut ya kan. agar juga supaya kita itu melihat dan ketika melihat wah serono ya wah senang ya kayak gitu ya sehingga kalau kayak gitu kita itu istilahnya kayak meniru kalau kita sudah meniru kebaikan, maka kebaikan itu akan berguna bagi kita. Tapi kalau hanya melihat, ya mungkin berguna bagi orang lain juga yang melihat seperti itu. Akan tetapi jadilah kita sebagai orang yang pelaku kebaikan itu sendiri. Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, sedangkan keburukan akan juga kembali kepada diri kita. Tidak ada yang tidak uh, istilahnya adil di dunia ini. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya balasan. mau di dunia maupun di akhirat. Ketika kita melakukan dosa sebesar buih yang ada di lautan, itu pun Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengadilinya dan ketika kita berbuat istilahnya kebaikan sebesar biji sawi pun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala dan balasan kepada kita. Jadi ingat bahwasanya setiap yang kita tuai, setiap yang kita tabur, pasti akan menuai. Nah, ketika kita menuainya itu kebaikan apa keburukan. Setiap kita mendapatkan suatu hal itu keburukan atau kebaikan, tinggal kita pilih. Mau surga ataupun neraka itu pilihan kita semua. Yang terpenting kita sebagai manusia hanya saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabar. Jadi ketika kita sudah mengingatkan, maka selesailah tugas kita, ya. Jadi mari kita semua bersama istilahnya meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sehingga kita menjadi insan yang khairun nas amfa'uhum lindas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.